En la sierra tiene dos posiciones de hoja. Es muy importante para hacer otras formas en distancia o en el centro del materiales. Para cambiar la posición es muy fácil. Dejar un poco aquí, saca la hoja y saca la punta. Tiene dos posiciones, vertical y horizontal. Poner horizontal afuera y atrás hace la misma cosa. Cuando vas a poner la hoja en la sierra, bien verificar que las dientes vas para atrás, en la dirección de la mano. Tensa la hoja. Ah, disculpe. Tensa la hoja. Y las dientes están afuera, en la derecha o en la izquierda. Con esta posición se necesita de hacer una curva en el centro de material. Vas a empezar en esta posición, girar con todas las hojas sin apoyar y hacer la vuelta suavemente. Esta posición permite también de hacer decoración en grande distancia. puedes hacer muchas cosas muy linda.